10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 様の存在が俺の全身からアドレナリンをかき出しこの体の中の血液を沸騰させるいや何の意味もないよね あれでしょデザイパック一人でオナニーかわいそう俺かかわいそう 音に良くない感じが来てますね。 First blood. Mia, Mia. Humiliation. わからんはっきり言うぜハガお前弱いだまもなく2番線に渋谷新宿方面行きが参ります危ないですから黄色い線まで お下がりください本当にですねるクイ